माना मैदान में कभी कभी उतरते हैं अपने लेवल के नीचे का खेल नहीं खेल सकते हम अजी माना के मैदान में कभी कभी उतरते हैं अपने लेवल के नीचे का खेल नहीं खेल सकते हम और हम अच्छे नहीं लगे तो कोई और देख लीजिए रोज रोज किसी के ड्रामे नहीं खेल सकते हम